Allô tout le monde, c'est Ford de Be Entry. and Free. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je parle de photos. Alors, dans cette vidéo, je vais couvrir tout ce dont vous devez savoir sur la photographie de vos produits Amazon. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! quand on vend sur Amazon, on peut soit faire les photos nous-mêmes ou il existe d'autres façons d'obtenir vos photos de produits comme en donnant le contrat à un professionnel de Fiverr ou Fiverr, c'est ça. Donner un contrat à un professionnel, ça reste un choix personnel ou soit par obligation. Je préfère une autre vidéo à propos de Fiverr dans le futur, mais aujourd'hui, je vous parle seulement du cas où c'est vous qui faites vos propres photos. La photo de produit Amazon a des nombreuses fonctions, la principale étant de présenter aux clients tous les bons côtés de vos produits. Assurez-vous de montrer que le meilleur côté et rien d'autre avec les conseils que je vais vous donner. Et savez-vous que 93% des consommateurs considèrent les images comme essentielles à leur décision d'achat? les gens apprennent non seulement en lisant, mais aussi à travers des éléments visuels. Bien qu'il soit souvent recommandé de faire un travail professionnel, si votre budget est limité ou si vous souhaitez avoir plus de contrôle, vous pouvez prendre de superbes photos quand même avec votre cellulaire ou l'appareil photo reflex que vous avez à la maison et à l'aide d'un studio improvisé. Les exigences. Tout d'abord, vous devez connaître les exigences en matière de photos d'Amazon avant de perdre un après-midi à prendre des photos qui vont être rejetées par Amazon. En plus des exigences de fichiers qu'Amazon veut veulent avoir, la plus importante est le fond blanc pur pour la photo principale parce que quand les utilisateurs naviguent sur Amazon, ils souhaitent avoir une expérience cohérente. Si vous remarquez, tous les, toutes les premières photos que vous allez voir ils ont un fond blanc parce que s'il y en a qui vont avoir un fond noir, d'autres un fond euh, coloré, ça va donner un vrai gâchis. Amazon veut vraiment avoir une ligne directive droite. Alors, en ce qui concerne la taille de vos images, Amazon recommande l'utilisation d'images d'une longueur maximale, euh, non, minimale, excusez, de pixels. J'ai eu beaucoup plus de succès en poussant au maximum à 1500 pixels. Alors, si vous décidez d'utiliser vos images pour une impression ou d'autres applications dans le futur, vous allez déjà avoir vos images en haute résolution, donc vous allez pas vous servir. Mais n'allez pas par contre au-delà de 1500 euh, parce parce Amazon va le réduire automatiquement, puis là, ça devient, vous n'allez pas avoir de contrôle sur euh, la qualité de vos images que le client va voir. Par expérience, là, vous n'allez probablement pas seulement que prendre une photo avec un fond blanc, vous allez vouloir en prendre plusieurs et choisir par la suite là, celle euh, qui sort le mieux. Vous allez vouloir aussi montrer au client les différents angles de votre produit selon le type de produit. Vous allez aussi avoir généralement une image de fond blanc et une image dans le contexte ou en action que j'appelle, par exemple, si vous, si vous vendez des montre montres, vous allez avoir votre première photo avec un fond blanc et puis une photo avec euh, une femme ou un homme avec euh, la montre à leur poignet. Comme ça, les clients vont pouvoir s'imaginer avec votre produit à leur poignet. type de produit que vous allez vendre, il vous faudra peut-être une douzaine pour vraiment capturer le produit sur tous ses angles. Ensuite, vous devrez avoir l'une des deux images en contexte pour vous aider à créer un lien affectif que les clients ont avec votre objet. Si les images sont suffisamment intéressantes, les clients devraient pouvoir s'imaginer en utilisant votre produit prendre les photos. Donc, si vous décidez de faire du bricolage, vous allez avoir besoin de quelques équipements. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un arrière-plan euh, blanc pur. Je suggère d'utiliser un carton blanc uni comme on peut retrouver au Dollarama, dans un magasin 1$ ou dans un magasin de bricolage. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une source de lumière secondaire une lampe de table peut bien fonctionner, mais je vous suggère d'investir dans un ou deux éclairages de studio comme celui-ci. Moi, dans mes débuts, j'utilisais seulement la lumière, là, euh, la lumière du jour. Donc, je me mettais devant une fenêtre, puis ça faisait quand même euh, le travail. Enfin, vous allez avoir besoin d'un appareil photo. De nos jours, vous pouvez prendre de belles images professionnelles en utilisant votre smartphone et vous pouvez les éditer sur votre téléphone directement à l'aide de... Moi, j'utilisais Snapseed, c'est gratuit et c'est vraiment génial. Par contre, si vous possédez une caméra et un logiciel professionnel, vous voudrez peut-être choisir cette option parce que ça va donner de meilleurs résultats. À partir de là, il suffit de choisir les angles que vous souhaitez utiliser. Prenez-en autant que vous pouvez pendant que le produit est configuré et choisissez vos favoris après la séance photo. Trouver les photos de produits parfaites peut prendre un certain temps et de l'expérience. N'ayez pas peur d'essayer différents angles ou euh, différentes modifications en ajoutant des petits items ici et là pour que les, photos soient vraiment belles. Vous pouvez aussi vous inspirer des photos de vos compétiteurs, mais en aucun cas il faut les utiliser euh, les mêmes photos de vos compétiteurs parce que vous risquez des sanctions sévères d'Amazon. Voyez ce qui fonctionne, voyez ce qui ne fonctionne pas, puis avec le temps, là, vous allez devenir un vrai pro de la photo de produit. Alors, euh, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à la mettre en dessous de la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!